to insha Allah kafin mu shiga karatu gadangada. dangada akwai yar faɗakarwa da nake ɗauke da ita sannan kuma wannan faɗakarwa tana da muhimmanci kwarai da gaske ga duk wanda ya saurare ta saurare na basira domin abu ne wanda yake ya shafi wato ƙasashenmu kamar in ce najeriya da nijar amma idan abin ya girma zai iya shafar duniya ma gaba ɗaya abin da nake so in faɗakar da shi shine kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala akwai wata tasha da aka bude yanzu tana watsa farfaganda wanda farfaganda wannan za ta iya takawa kasashen wannan tashin hankali na farko dai kafin in ce wani abu bari mu karanto aya wadda take iya nunawa lallai shi musulmi Allah zai jarrabe shi to amma idan ya jarrabe shi me ya kamata yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wannan sura suratul ankabut sura bi albarka Allah ya bude ta da harafi guda uku sai ya ce asiban nasu yanzu su 'yan adam tsammani suke shi ɗan adam yana tsammani ne su 'yan adam suna zato ne an yi tara kowa kyali suka haka sintiyan an ya Kulu amanna don sun ce sun yi imani wa hum la fita nuna ba sai an jarrabe su ba idan an ce an yi imani allah zai jarrabe mutane da waɗansu abubuwa to amma idan an jarrabe mu me ya kamata mu yi sai musan matakai wanda za mu ɗauka na jimriya da kuma abubuwan da alkur'ani da hadisan manzo Allah sai karantar da mu Allah ce wa laqad fatanna allazina min qablihim fala man lahu allazina saraqu wala ya'lamanna al-kazibin lalle lalle waɗanda suke gabaninku an jarrabe su ba don kuma Allah ya jarraba su dan ya san masu gaskiya daga ciki sannan kuma ya san waɗanda suke makareta Allah ya yi mana wato ‘yan adam wannan jarrabawa don Allah ya gane wanda zai iya daurewa da wanda kuma ba zai daure ba to amma abinda nake so yi magana a kan shi na gino magana akan waɗannan ayoyin guda biyu don mu iya sanin cewa jarrabawa ce amma kuma a yadda za a yi a yi maganin jarrabawar kar ta zamanto barna a tare da mu niger nigeria uwa ɗaya ne uba ɗaya don dukkan fitinar da ta abu a cikin ƙasar nigeria to tabbas sai ta shahi niger wannan ko shakka babu abin da ya sa na ce haka mu kalli yanayin wato mutanen nigeria mu yanayin mutanen niger in ka ɗauka bakin iyaka bakin foreigner bakin boda za ga dukkan mutanen iri ɗaya ne in ka ɗauka maiduguri in ka ɗauka borno in ka ɗauka difa za ga da yare da auratayya da komi za ga kala iri ɗaya suke idan ka taho kamar yobe kamar kano kamar jigawa za ka ga da mutanen zandar da magaram kenan za ga auratayya da alaƙa da fudda za ga iri ɗaya ake ko da kuɗaɗe za ga in dai ka zo baki irin waɗannan wuraren da na waɗi za ga ana kashe kuɗin najeriya ana kashe kuɗin nijar saboda ne saboda alaƙa da take tsakanin hatta gonakai a waɗansu wuraren za ga gonakon waɗansu a cikin wata ƙasa wannan me yasa saboda ita Najeriya sannan da ita Nijar babu ƙasa a da suke da alaƙa kud da kud kamar Nijar da Najeriya duk ƙasar da Nijar ta iyaka da ita batta da alaƙa kud da kud kamar ta Najeriya haka ne ita ma kuma Najeriya duk ƙasar da suka iyaka ba su da alaƙa kud da kud kamar Nijar idan ka gaba ka zo maraɗi in ka kalli katsinawa za ga da maraɗawa shi a ce ma wato goburawa na maraɗi goburawa na katsina saboda min uwa ɗaya uba ɗaya ne hudda iri ɗaya ce haka ne idan ka zo yankin tawa da yankin toso za ga irin su isa da su kwanni za ga duka irin maganganun da ake wato komi da komi hudda iri ɗaya ne kenan kaga duk abin da ya shahi najeriya ya shahi niger to abin da nake so da yi magana da shi akan wannan kai cika ku da ɗibi da yawa kafin mu shiga karatu ne nake so in yi wannan yar faɗakarwa don insha Allah za ta amfane mu insha Allah wato muna da mikiya mikiya nan kuma ba kowa bane turawa kuma turawa menene sanya suke da tsananin gaba da irin yanki na hausa saboda a duniya yaren hausa yana da tasiri kwarai da gaske wajen isar saƙon allah wani ko shakka babu duk wani mai yare ya san yaren hausa yana da isar da saƙo ga mabiyan shi ya yi sauƙin fahimtar da ake gaya mashi na addini to saboda haka ne sai zama to kake gani turawa yahudawa da duk wani mulhidi to yana da tsanar yaren hausa saboda haka wannan muke namu mu sani wallahi muke ne kuma mu sani mu addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi innamal mu'min al-muslimu Akwai muslim manzo Allah ce musulmi dan uwan musulmi ne sannan Allah ya ga mana cikin Qur'ani innamal mu'minuna ikwa fa asluhu bayna ashe ta inda musulmi yake da duniya dan uwan juna ne mu kyautata tsakanin mu wala naraba an nufarrika bil adawati yahudi allazina a'dauna wallahi ba za mu yarda ba ko da alama kar wani ya yarda wata tasha ta banza ta zo ta ce wai shehu usmanu dan fodiyo dan ta'adda ne ya zo ya raba wato fulani da hausawa ya musu ta'addanci haka wannan tasha take wato shirme take zalunci take ƙarya take faɗin abin da ta gida ma wannan tasha za ka iya samunta a cikin youtube za ka iya samunta a facebook sunan tashar jaruma hausa tv eh jaruma hausa tv kuma ana rubuta hausawa tv ko tauraruwa tv ko jaruma tv saboda ni abin haushi ma wallahi ba rike ba jaruma ne suke rubuta ko kuma tauraruwa to wannan tasha wai wadda da'awar cewa wai su ba musulmi ne suna da'awar cewa wai musulmi ne amma suna cewa shehu su ba da dan fodiyo dai iska ne azzalimi ne macuci ne suna ta wadin maganganu wanda maganganun da suke wadi wasu ne suke su gama yakin basasa tsakanin hudari da hausa don suna cewa hausawa su ta yi tsaye daka shehu usman ɗin hoto wato ya zo ya danne musu haƙƙinsu babu irin abin da bisa faɗa a wannan tasha ko shakka babu to abinda zan ɗan faɗakar kaɗan shi ne ita wannan tasha akwai wata mata ana ce mata kaltime ita take maganganu a ciki kuma tana cewa ita ba musulma ce kuma tana irin karanta aya irin yadda wato yahudawa da kuma mulhidai suke ɗaukar mutane su koya musu karatun ƙur'ani kun sai da duniya ana haka sai a ɗauki wani mutum a karantar da shi karatun ƙur'ani a karantar da shi hadisi a karantar da shi fikihu amma ko walla ba zai zo ba yayi yi practical bare ya tashi sallah za a koya ne kawai dan dai a zo a ci mutuncin musulunci to wani baiwar Allah za ka je tana karanto ayoyi za je tana karanto ayoyi wai da sunan musulunci amma tana da zagi shehu su bani dan fodiyo sai an kawo dan firaf kadan sai in ci gaba dan a ji wato maganarta ko a ji irin yadda take karanta ayar dan a san karatun ba wai karatu bane wanda aka koye shi a gurin malamin musulunci ku saurara ku ji abin da take karanta ayar Allah <laughs> to mai sauraro ka je da ta karanta ayar Allah yanzu daga ayar Allah daga ji ba ai kasan ba karatu bane wanda aka ji a koyi shi a makaranta kuma tana nema a kawo dalilai wai ita wato ba musulma bace ko ba menene ba to ba wani bane mu a gaban mu insha Allah dan cewa ba musulma bace to wannan ke ma kake kin da kanki kuma ko da musulma ce wani irin musulunci ne zai yarda ka zo kai ka zage shehu subhanahu dan fodiyo to zan ɗan buga misali ita wannan baiwar Allah ta ce wato takalmin farfesa ado ya fi shehu su ɗin daraja saurarani mai sauraro da kyau kaci takalmin farfesa ado ya fi shehu usmanu ɗan fodiyo daraja haka ta ce wani ba zalimci ba ne wani zai ce wa bisan ma wane ne farfesa ado farfesa ado wani mutum ne da aka yi shi a nan garin ko in ce a nan kasar a nan garin yame a nan garin yame nan yame aka yi shi farfesa ado wato wato farfesa ne a makarantar abdulmimunutif a makarantar abdulmimunutif farfesa ne to mai sauraro ka sani shi wannan farfesa a doba musulmi ba ne kuma bbc sai ta yi wani zalimci da dadewa ba zai iya fitar da ko shekara da wace sai wani mutum ya tambaya ya ce iya so a mai tarihin shehu usmanu dan fodiyo wani mutum ya tambaya ko dan nijar ne ko dan najeriya saboda abin ya tsaye da yawa namanci yanzu bbc da suka tashi sai suka je suka ce wato farfesa ado ya yi tarihin shehu su bari ɗan fodiyo to kaga nan gurin bbc su ma kansu da ba da wata manuwa ba ce ai akwai masana tarihi musulmai da hin su je gurin musulmai su jiba wani musulmi malaman addinin musulunci malaman addinin musulunci duk inda yake zai iya baka tarihin malami babba kuma tarihi ingantacce malami ake ba da ma tarihin sai ibn hajar sai imamun bukari sai imamun nasa'i ga sanar shekaru ɗaruruwa da tafiya bare wannan ɗan shekaru abin nan ɗari biyu ko da yan kakaɗan to kaga da suka je tarihin da ya sai masu wani tarihi a gurɓace wanda abin da wani ko alama ba haka ba ne saboda me saboda ba ƙari ya shi bace ba ƙariya shi ce, inda wani tarihi ne na ƙasa ko wani tarihi ne na wani abu wannan ana iya zuwa tambaye shi amma a ta yi tarihin musulmi musulmin ma ne, wanda ya rubuce rubuce kada kamata a je gurin musulmi a mai tambaya yanzu misali su yanzu bbc inda wani kirista zai rubuta ce yana so a mai tarihin paparoma babu yadda za a yi su je gurin wani masanin istuwar musulmi su ce musu tarihin fafaroma sai dai su tafi gurin wani fasto Ka daga za zaka san suma kansu abin da suka yi ba su yi ba aiki da iliminsu in ku su yi aiki da iliminsu to da wata manuwa ce suka yi wannan shi ne ɗan abin da za mu ce amma wannan tasha tasha ce wadda in Allah ya so yarda malamai su ta yi tsayin da kasu wayarwa mutane kansu sannan kuma sarakuna su ɗauki matakin da za su ɗauka a kanta kun gani abin da ya faru a kan boko haram ana gani abin kamar ba zai wannan ba kamar ba zai wannan ba to sai ga shi waɗanda suke gani a ai abin ba komai ba ne to daga ƙarshe su ma sai ya zuwa iya shafarsu tunda boko haram da zai ƙarfi ma'aikaci nawa ta kashe jami'i nawa ta kashe mai kuɗi nawa ta kashe kenan irin wannan kuma in yi abu to sai dai a ce da haula wala quwwata illa billah Allah dai ya ɗaukaka musulmi da musulmi akan dukkan wani muki sannan kuma Allah taimaki gaskiya akan ƙarya sannan duk wanda zai zo da wani wato kafirci shi da wani abu wanda zai raba kan musulmi to Allah ka bani magare shi Allah babu wanda ya gagare ka albarkacin annabinka albarka alqur'aninka albarkacin mala'ikunka ubangiji Allah ka yi mana maganin dukkan wani